Men hozir yo'l harakati qoidalarini 19 bandini qo'pol ravishda buzib qatnov qismida telefondan foydalangan holda kesib o'tdim Xo'p, bo'ldimi Menga nisbatan chora ko'rmaysizmi yo'q hozir bu yerda nagle prosta qochib ketyapsiz-da. ketayotganim yo'q aka qochib ketyapsiz hozir yo'l harakati qoidalarini buzdim buzdimmi Menga chora ko'ring yoki faqat haydovchilarga chora ko'rasizlarmi? O'rtoq leytenant, iltimos qilaman, menga chora ko'ring. harakatsizlik ko'p bu Harakatsizlik Men aytaman sizga 19-bandni qo'pol ravishda buzdim. Nimaga har bir peshxod o'zi iltimos qilish kerak, menga chora ko'rib bering deb? Qanaqa iltimos qilmaydi aka? Nima qilamiz bu vaziyatda hozir? Shaxsim tasdiqlovchi hujjatni beraymi? Mayli, to'g'ri bo'pti mayli protokol tuzmangda men sizga pul berib qo'ya qolaman mana эй мыналар бар а что так можно было что ли protokol tuzmangda mana pul sizga aka jonisho'g'ilni davlat oylik beradi aka bizga xudoga tushunmadim davlatimiz oylik beradi oylik bersa beraversin sizga pul beryapman marj manga pulingiz kerak emas aka nima qilaman pulingizni davlat oylik beryapti o'sha nima qilaman pulingiz emas yo'l harakat qoidasining 19 bandi qatnov qismida yoki piyodalar o'tish yo'lagidan o'tayotgan piyodalar telefondan tele video audio mahsulotlardan eshitishdan qisqasi foydalanishi taqiqlanadi assalomu alaykum siz bilan bobur g'aniyev lekin nimaga faqat haydovchilarga jarima solish kerakmi mana shunga o'xshagan pesheходlarga masalan yo'l harakat qoidalariga amal qilmaydigan pesheходlarga chora ko'rilmaydimi Hatto bir tanbeh ham berilmaydimi statistika bo'yicha 19% yo'l transport hodisalari pesheходlar peshexodlar belgilanmagan joydan o'tishi telefondan foydalanib yurishi o'shaning uchun mana bu eksperimentni qilyapmiz biz nima qilish kerak hozir hop aha nimaga hurmatli leytenant o'rtoq leytenant maylimi bir minutga murojaat qilsam bo'ladimi sizga sal chetroqqa chiqaylik, qatnov qismiga o'tmaylik, iloji bormi shoshilib o'tdingiz? avariya bo'ldi. murojaat qilmoqchiman sizga Men hozir yo'l harakati qoidalarini 19 bandini qo'pol ravishda buzib qatnov qismida telefondan foydalangan holda kesib o'tdim Xo'p, bo'ldimi? Menga nisbatan chora ko'rmaysizmi? Qorako'lda aka avariya bo'lib turdi. Birinchi avariyaning rasmiy narsa birinchi o'rinda aka xavfsizlik. Insoniyat Birinchi o'rinda xavfsizlik hozir men yo'l transport hodisasi yuzaga keltirganimdachi hozir. insoniyat hayoti kelib turibdi aka birinchi hozir siz yo'q hozir bu yerda nagli просто qochib ketyapsizda ketayotgani yo'q aka qochib ketyapsiz avariya beryapti borib rasmiylashtirish telefonda foydalanyapsizda qochib ketyapsiz nimagadir yo'q man mani rasmiylashtiring birinchi man birinchi aka avariyani rasmiylashtiraman yo'lda qanaqa holat bo'lyapti hozir aka hozir aka yo'l harakat qoidalarini buzdimmi manga chora ko'ring yoki faqat haydovchilarga chora ko'rasizlarmi birinchi avariyani rasmiylashtiraman bor vaziyatni o'rganishim kerak aka insoniyat hayot xavfsizda turibdi ikki minut vaqt ketadi chora ko'rish kerak ekan man kutib o'tiramanmi o'ta leytenant iltimos qilaman manga chora ko'ring avariyani bor rasmiylashtirib kerak aka yo'qda hayot insoniyat hayot ha bo'lmasa, mana sherigizga ayting manga chora ko'rsinlar bo'ldi hozir chaqiraman shu yerda kutib turing yo u yoqdan chaqiraman yo'q bu qanaqa u harakatsizlikku bu o'rtoqlik tinib harakatsizlik emas harakatsizlik man aytyapman sizga o'n to'qqizinchi bandni qo'pol ravishda buzdim man birinchi avariya bilasizmi mana shu yilni o'zida o'n to'qqiz foiz yo'l transport hodisalari pешеходlarni noto'g'ri joyidan o'tganligi hamda telefondan foydalanib o'tganliklari uchun yoningizdan o'tib kelyapman hech nima demayapsiz nimaga har bir peshxod o'zi iltimos qilish kerak menga chora ko'rib bering deb Qanaqa qanaqa iltimos qilmaydi aka nima qilamiz bu vaziyatda hozir man sizga vaziyat tushuntiraman. dtpga borib kelishingizni kutishim kerakmi dtpni borib rasmiylashtirishim kerak aka birinchi bo'lib birinchi assalomu alaykum Charchamadinglar? tinchmisizlar xudoga shukr. yo или bularga tushuntiring bo'lmasam Qora piyoda yo'lakchasidan o'tib yo'l aloqa vositasidan foydalanib harakatlantiradi yo'l harakat qoidasini 19 bandini qo'pol ravishda buzdim o'rta leytenantni oldidan o'tib ketdim lekin indamayaptilar harakatsizlikmi bu bilmayman man tushuntiryapman bir yilda 19% yo'l transport hodisalari pешеходlarning orqasidan bo'lyapti mayli rasmiylashtirish 2 minut vaqt ketardi 2 minut mana bu yerda gaplashib turganingizdan ko'ra o'sha chora tez tez ko'rganingizda bo'ldiydi nimaga haydovchilarga mana shunaqa protokol tuzish kerak bo'lganda sira tuzasizlarda a pешеходlarga хотя бы borku og'zaki ogohlantirishmi yoki bo'lmasam tanbeh ham berib qo'ymaysizlar nimaga har bir pешеход нарушение qilgandan keyin iltimos qilish kerakmi bo'ldi uzr vaqtingizni oldik mana chora ko'radilar o'rtoqlik bilan to'xta yurmay turing to'xta birga ketamiz nimaga chora ko'ring bular YTHga dtpga sochilayotgan ekanlar shaxsini tasdiqlovchi hujjatni beringmi Yo, yo'q nima qilasiz emas men bu narsaga juda ham ko'p e'tibor berganmanda mana shunaqa qilib e, telefondan foydalanib o'tib ketayotganda gay xodimlari chora chora ko'rish mayli хотя og'zaki ogohlantirish bildirmaydi sizlar harakat xavfsizligini ta'minlash uchun nafaqat haydovchilarga protokol tuzib chora ko'rish balki mana shu piyodalarga ham qadaqada tushuncha berishinglar kerakmi man sizga tushuntiryapman bir yil ichida o'n to'qqiz foiz yo'l transport hodisalari piyodalar orqasidan kelib chiqqan piyodalar ya'ni yo'lni noto'g'ri kesib o'tishi telefondan foydalanib o'tishi mana bu yerda man kelyapman aka qaraganlari ham yo'q manga o'zlari ham telefondan foydalanib kelyaptilar 아까 가이드 오칠라 마스크 ketib qoldilar hozir hozir nima qilyapsiz protokol tuzyapsizmi qanaqa chora ko'rasiz sizni ogohlantirib yuborsam bo'ladi aka yo'q yo'q ogohlantirib yuborsam yo'q Ya, emas chora ko'ring chora ko'ring endi nimaga unaqa qilasiz? Ma xolam bo'ladi Bo'ladi, lekin men xolamayman. Hmm. iloji bormi yo'q meni vazifam xohlasam davlat byudjetiga pul tushirmoqchiman man boshqa tomonlama tushirsa ham bo'ladi davlat byudjetiga mayli e'tibor yo'q qarang o'rta kichik serjant hop yo'q hozir ogohlantirish bu anaqada boshqa odam bo'lganda ogohlantirarmidingiz boshqa odam bo'lganda ogohlantirardim aka yo bunaqa piyodalarga nimagadir unaqa ogohlantirish ham chora ham ko'rilmayaptida chora ko'rilsin demayman shu sal yth kamaysin uning uchun o'zingiz ham ozgincha harakat qiling yo'l patrul xizmati xodimlari yo aka harakat qilamiz yo'q man bitta uch marta o'tdim ko'rdim aka telefondan foydalanib uch marta gaplashtiruvdim o'sha yerda bir ha leytenant ham ko'rdilar nimaga o'sha yerda og'iz shunaqa shunaqa sanga chora ko'rish kerak aka telefonda gaplashayotgan bo'pti mayli protokol tuzmangda men sizga pul berib qo'ya qolaman <laughs> mana e nima rost aka yo'q man protokol tuzmangda menda pul sizga aka joni sog' bo'lsin davlat oylik beradi aka bizga xudoga shukr. tushunmadim davlatimiz oylik beradi e, oylik bersa beraversin men sizga pul beryapman mana shu manga pulingiz kerak emas aka nima qilaman pulingizni davlat oylik beryapti o'sha nima qilaman pulingiz emas ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 283 moddasiga binoan hozir men 138 moddani buzdim to'g'rimi mjtkni bunaqa vaziyatlarda 975 sonli qaror 21 bandida ham yozilgan 283 da ham yozilgan agar jarima miqdori eng kam oylik ish haqqining 3 dan 1 ga to'g'ri kelsa ma'muriy bayonnoma tuzilmaydi joyida shtraf to'lanadi 3 dan 1 qismi va siz menga kvitansiya berasiz kvitansiya bizda yo'q-ku endi qarang agar shunaqa bo'lib qolsa fuqaro o'z aybiga iqror bo'lib sizga mana pul desa manda kvitansiya yo'q deysizmi yo'q ana jo'nataman aka ma'muriy amaliyot bo'limi bor bizda yo'q otangga bor onangga bormi nimaga joy bitta joyda to'lanadi yo'q nimaga joyida deb yozilgan bo'lmasa ikki yuz sakson joyida ha joyida to'lasa bo'ladi deyilgan uni aka menga qorong'ida u narsa nimaga qorong'i bilishingiz kerakku yo'q bilishim kerak hmm. lekin man hozir man sizni pulingizni ololmayman nimaga ololmayman mani pulimni olingda man kvitansiya bering mumkin siz bilan uzbunga borishimizga to'g'ri keladi nimaga fuqaro ovora bo'lishi kerak qani bizada aka bizda elektron variant hamma narsa to'g'rimi yo'q xo'p elektron variant lekin ikki yuz sakson uchinchi moddada yozilgan aka to'qqiz yuz yetmish besh yigirma birinchi bandida ham yozilgan bu narsa man fuqaroman aybimga iqrorman jarimani joyida to'lamoqchiman как законопослушный гражданин joyida ana o'zingizga borib to'lang aka to'lagingiz eh xudo pul bilan ham ish bitmas mana ana qarang joyida to'layman desa ham sizni qo'yib yuborsa ham nima anaqasi bor aka yo'q biza bu yerdachi qo'yib yuborishga emas bir xil fuqarolarga mana televideniyada ko'ryapmiz belgilanmagan joydan o'tganiga sразу chora ko'rilyapti nimaga o'sha yerda o'zida jarimani to'lasa bo'lmaydi endi bizaga hali unaqa narsaga kvitansiya berilmaganmi sharoit yetarli emas mana shu videodan keyin xudo berilarmi ki nima deb o'ylaysiz o'shanaqa kvitansiyalar yoki o'zgartirish kiritadimi bunga balki berilar. nima qilamiz Meni qattiq ogohlantirdingizmi o'shanda mana buzarligim uchun man pushaymonman Bo'lim, ketilsam bo'ladimi endi bo'ladi nega bo'lmaydi sog' bo'ling salomat bo'ling o'rtoq sizlardan. charchamanglar mana ko'ryapmiz endi savol tug'iladi agar boshqa bir odam bo'lganda nima bo'lardi bular endi men tanib qolibdilar nima bo'lgan taqdirda ham hurmatli yurtdoshlar yo'l harakat qoidasiga amal qilinglar xayr